héritiers de la justice arrivent à mener des activités dans le cadre de la clinique légale qu'Héritier de la justice a mis sur pied grâce au fonds Kairos. Cette clinique légale est là pour l'accompagnement des victimes de violences sexuelles. Les fonds Kairos aident des milliers de femmes en RD Congo et grâce à ces fonds, les droits de la femme sont connus par les femmes elles-mêmes et par toute la population, la femme se voit ses droits promis, protégés et défendus. La femme de croix, c'est une femme qui se met debout pour combattre le malheur qui est devant elle et sensibiliser les autres femmes pour se battre, pas avec les armes, mais une bataille non violente dans le cadre de la défense de ses droits et ainsi instaurer une société de paix et de sécurité, une société meilleure. Parce que la sécurité, la paix sont les moteurs du développement. Les hommes ne sont pas exclus dans les activités de promotion des droits de la femme. Dans ces activités, les hommes sont aussi partie prenante. Ce n'est pas une bataille entre l'homme et la femme, non. L'homme et la femme sont ensemble pour la promotion de la femme. Cette Église du Canada nous aide, nous donne une sorte de, souffle pour que nous, nous, arrivions à bien mener notre mission et atteindre nos, nos objectifs.